Mume wa marehemu David Dominic ambaye ni mwenyekiti wa mtaa huo wa National Housing akielezea kwa uchungu jinsi alivyopata taarifa za mauaji ya mke wake ambayo yanadaiwa kufanywa na mfanyakazi wake ambaye jina lake limehifadhiwa. Nilipofika sokoni hapo tu hapo sokoni nikaenda kununua satu Kaniambia elfu tano nikamwambia ah, elfu tano hapana, ngoja nifuatilie Msusa ambao ameniambia niko kwenye Msusa, nimaliza kulipa shilingi elfu mbili elfu mbili katika na dada yangu. Njoo uone, kuna watu wengi wanasema kama ni mwizi simpeleke polisi, anasema hapana, uje uone. Nikamwambia ah, ngoja kwanza nimtafutie mkwe wangu. Sasa anasema uje uone mkwe wako alivyo. Spidi nakuja, nilimkuta yuko hivi, utafikiri amebakwa. Nilimgusa tu kidogo hapa kwenye tumbo wifi wa marehemu Neema Dominiki ambaye alikuwa akiishi jirani na marehemu anaelezea jinsi alivyogundua tukio hilo. Baada kama nusu saa nimekaa ndani, nasikia watoto wanapiga yowe, mi nikahisi wanaogopa mbwa kwa sababu tuna mbwa mkubwa, kwa hiyo akiwa mtoni lazima awafukuze. Nikatoka nje, nilivyotoka nikakuta wanaolia ni watoto wangu. Nyie mnalia nini? Kitoto cha marehemu chenye umri wa miaka sita kasoro ambaye eh, kipo akikasema Pasco amembaka mama, nikamwambia toa ujinga, we mtoto mdogo unajua kubaka ni kitu gani? Akasema fungua mlango uone. Nikaona mlango kweli, tunapofikia umefungwa. Akasema fungua, nikafungua, nikaangalia sebuleni, sikufanya nini, sikumuona mtu. Akasema ingia chumbani huko, ndo nikaingia, nikakuta mtu yuko uchi amegaragara. Mkuu wa wilaya ya Bukoba Erasto Sima amefika katika eneo la tukio na kutoa pole kwa niaba ya serikali ya mkoa, huku akiwataka wakazi wa manispaa ya Bukoba kutoa ushirikiano ili kuhakikisha mtuhumiwa anapatikana. Huyu kijana tunamjua vizuri, na hata jana alivyofanya lile tukio, wananchi hapo walimwona huku nje, wakamwambia leo, mbona ume, ume, hivi? Wananchi ah, wajirani tu hapa hapa wakamwona, mbona umechafuka na suruali yako? Akasema alikuwa na kazi kazi. Akarudi ndani alipo alipomua yule mama yule, ile tracksuit akabadilisha pale pale pembeni ya mwili, akavaa nguo zingine, akatoka. Kwa kwa sababu tunamfahamu kama alivyokuwa na tunajua labda sehemu alipo, tutoe hizo taarifa. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa mkoa wa Kagera, kamishna msaidizi wa polisi William wampagare amesema jeshi la polisi linaendelea kumsaka mtuhumiwa huyo pamoja na watuhumiwa wengine wa mauaji mkoani humo. Tunaendelea kufuatilia kuhusu hao ambao wanatekeleza vitendo hivi vya mauaji katika mkoa wetu tutawakamata na tutawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Tukio hilo linakuwa la pili la mauaji ndani ya kipindi cha mwezi mmoja kutokea katika manispaa ya Bukoba. Mariam Emery, Star TV, Kagera.